Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Jiuka ikenobo gaya slanting. Bahan-bahan yang saya pakai adalah salik sebagai rangka frame, lalu ada daun iris, bunga utamanya ranunculus, kemudian ada daun aglonema, sebagai aksen carnation spray asiranya statis lalu ini ada ranting petrea oke saya akan mulai seperti biasa merangkai framenya dulu framenya ini saya pakai salix salix yang saya pakai ini agak istimewa ini Salixnya bukan yang warna putih, salixnya ini dia ada pinkis asli bukan yang dai. Ya. Kita pakai salix di sini sebagai frame-nya, sebagai yang utamanya. Hari ini saya mau memakai slanting, maka saya cari saliknya dia agak sedikit melengkung sangat dinamis sekali sangat dinamis sekali jadi saya taruh di sini ya saya pakai foam hari ini saya pakai dua tangkai lalu saya tambahin lagi satu tangkai yang agak ke depan nah kemudian ini juga dia mengikuti bentuk daripada wadahnya. Jadi wadahnya agak melengkung, lalu ini saliknya juga agak melengkung, sedikit dia selanting. Setelah dapat framenya itu, saya akan tambah daun sebagai pelembutnya. Daun iris ini dia saya pasang di sini ya jadi dia melambai lembut sekali gaya yang saya pakai di sini adalah ekspres ekspresinya yang saya pakai di sini adalah ekspresi natural ya ini udah jadi framenya nih ya cantik sekali lalu saya pakai bunga fokusnya seperti biasa itu dia smile sama kita di sini saya pakai yang lebih besar lebih pendek biasanya di dalam agak dalam ya dia tetap smile sama kita lalu yang satunya lebih panjang smile juga sama kita seperti ini ya ini sudah jadi frame-nya, sudah jadi bunga fokusnya saya akan coba lihat apakah perlu kita pakai daun aglonema nah daun aglonemanya ini warnanya cocok sekali mungkin kita pakai di sini dua aglonemanya ini kita kasih kawat dulu kita pakai kawat 20 kita tekuk dua, kita colok di sini kita masukkan kemudian kita pakai nomor 30 untuk melilitnya karena kawatnya ini agak kaku yang nomor 20 jadi kalau kita pakai nomor 20 untuk lilit dia suka patah tangkainya lalu kita kasih floral tape supaya dia rapi jadi kawatnya tertutup floral tape dia kelihatan rapi ya kita coba pakai nanti di sini kita pakai dua kita pakai dua yang ini kita bikin juga kasih kawat ditekuk dua kita masukkan lalu kita pakai 30 kita pakai untuk kita lilit jadi dia dua tangkai ini digejepit tangkai daunnya supaya dia bisa kita bentuk lalu kita pakai floral tape ditarik sedikit floral tape-nya karena floral tape-nya ini agak elastis ya nah sudah ada kawatnya sehingga mudah bagi kita untuk kita bentuk bisa kita tekuk sedikit kita arahkan kemana kita mau nah, taruh daunnya juga harus ada yang ke belakang, ada yang ke depan supaya tercipta dimensi ya. lalu kita kasih aksennya hari ini kita pakai aksen carnation spray carnation spraynya saya taruh di sini kita pakai beberapa boleh pakai beberapa tangkai sudah dapat aksennya saya akan memakai pengisinya pengisinya ini saya pakai statis statis warnanya kuning kuning seperti biasa ada yang tetap ada yang panjang ada yang pendek lalu di sini karena saya lihat di sini ada jarak yang lumayan kosong bentangan itu saya akan coba isi dengan si statis ya saya akan cari lagi statis yang kita cari dia agak luas statisnya agak kaku oke kita pakai panjang pendek juga supaya memberi kesan ya saya kira rangkaian saya hampir selesai saya akan tambah sedikit di sini ya oke rangkaian kita udah selesai Jadi rangkaian saya hari ini adalah slanting, ekspresinya natural, lalu ini framenya saya pakai salix, ada daun irisnya, bunga utamanya ini ranun, ranunnya saya agak sedikit smile ke bawah sedikit ya ranun, pulus, daun aglonema, lalu ini carnation spray ya oke okay. jika suka dengan tangan saya silahkan like share dan subscribe jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom terima kasih sampai jumpa kelupaan ini ranting petranya yang kita mau bikin dia untuk dramatis. Coba kita pakai ya. Si Petra ini cantik sekali, dia luas sekali. Yang kebetulan lengkungannya juga mengikuti lengkungan daripada salik dan daun irisnya. Iya, kita sudah punya dramanya sekarang. Rangkaian kita menjadi lebih hidup. Terima kasih.